はい、えー、今回ですね、えー、アニメに出てくるあお弁当を作りたいと思いますので、えー、このようにですねちゃんとこう指輪を外してその状態で、え作っていきたいと思います今回ねこの薬の指輪がないのでデビパワーはないですでみんながあイメージするようなこうアニメに出てくるですねアニメのお弁当の作り方をやっていきたいと思います すげえね。あのアニメも好きだけど、えー、料理も、あの毎日自分で作って、えー、えー、料理は好きなんだねということでやっていきたいと思いますでまず一番最初にねみんながイメージするのははいこれ、えー、赤いウインナー謎のねアニメに出てくるでしょこのタコの形をしたウインナー これがね本物の赤ウインナーですどちらかというとですねあのチープな方のウインナーなんですよねそれをこうアニメで作ってこう庶民的な雰囲気を出してこれが本物のウインナーですアニメのあれですじゃあ作っていきたいと思います 広がる瞬間が分かるようにもう一度追加で1つリプレイでやっていきましょうこれは先ほど言った通り非常に安いチープな庶民的なソーセージなんですけど大人が行く居酒屋とかバーでも人気なんです子供の頃 さんに作ってもらったこのウインナーをお酒のつまみにしてノスタルジックな子供の頃を思い出すそんな食べ物でもあるんです で作るんですけどないので丸いフライパンで作りますみんなも作れるように、ね、なるためにねフライパンも丸い方が とバラバラになるように切るように さん。 podcast. 味は甘辛い感じです砂糖と醤油のギリ近い味にはなります揚げたカツレツに砂糖と醤油最後にきつね色に焼き上がる時につける The. そしてこの葉っぱは、電子レンジでチンします attention. что ついてあります Adiós. 弁当ですここのエリアはサラダとかプチトマトを入れるとよりアニメっぽくなりますじゃあ仕上がりを見ていきましょうはいできましたこんな感じですはいちょっとここにソースのねカツがついていったでこれでも蓋を閉めるっていう感じです らっしゃい。